Друзья, всем привет! Получив я посылку для свиней и получив одну посылку для своей машины. Показую, что Сначала ось их две посылки Це для свиней, це для машини. Давайте сначала що для машини я купив. Ножик тупий. Я получив ще й не дивився, даже що тут. Ну як я то знаю, що я заказував, але... Ну, ого, тяжелий. Так. І так. Що це таке? У мене есть в машині штатні места для фаркопа і це фаркоп під мою машину в штатні То тобто есть мені надо снять бампер, закрутить, бампер чуть-чуть подрезать. и поставить фаркоп. Вот так. И сюда вставляется фаркоп. Ну и понятно, что ось так. Ну а если мені фаркоп не надо будет мою. Зараз спробую, воно ж покрашене. Воно просто что покрашено. Вот а так, ничего страшного. А если мне, допустим, фаркоп не надо будет, я просто поставив заглушечку вот таку. Вот еще не все. Ось цей шплінт, що вдівається сюди, ну, щоб не вискакувало. А ось якщо, допустим, фаркоп я забрав і поставив просто ось вверх заглушечку. Оп. І засунув туди ж цю эту, щоб не випадало. Ну, Це, понятно, кольцо треба знімати. І все, і немає фаркопа. Якщо вирішив щось кудись їхати, фаркоп поставив. Якщо фаркоп мені цей не треба буде, можу ставити і під велосипед, і під що хочеш. Коротше, насадка стандартна. 50 на 50 купляй, що хочеш, і став під будь-який прицепне. Ну, коротше, так. Це я купив для машини і за те, що купив прицеп. Прицеп уже покажу, як підцеплю, поставлю фаркоп. Підсиплю до машини прицеп і покажу прицеп, який я купив недорого, по дешевці і дуже дуже в хорошому стані. Його я купив уже та, на місяць назад. І все ніяк вам не покажу. Ну а це ці болти. Болти, гайки, ой, болти і шайби. І гравіра. Ну гравіра, він каже, якщо є, це совєтський. Состав советский. А, -а, -а. да. Думаю, що 6 болтів. Сейчас тільки понял. У меня 4 прикручується в задний швеллер, а еще ще знизу в цей швеллер 2, тобто 6. У меня также швеллер идет. И воно прикручивается... А, сзади ставится. Надо разбираться, короче. Ну, а все понятно, під розетку. А це колечко прицеп страхувати. короче на 6 болтів у мене воно прикрутити треба на 6. І потім вже насадки міняється. Ну, короче це він сказав яблуко, оце шаро, шарик оцей змазувати. І як рецепт не використовуєш, заглушку ставити. Будемо ставити. Зараз це все заберемо, щоб не потерялося. У ящичок скинь. Фаркоп хороший. Поставлю, потім скажу, кому інтересно, як буде на деле. Так, следующий. Следующая распаковка. А ну угадайте, що це таке. Остановіть на паузу і угадайте. що це таке? Я сам дивлюсь так, як і ви перший раз. Бабем! бам ба да Сумочка. Для чого? Для А, наверное, для того табло, для экрана. Зарядное устройство. Одна штука. Да, друзья, це віси безпроводні. Тому що я мучаюсь, мучаюсь. Ваги тваринні, електронні. О. Чик. Чик. І чик. А, заряджати отут а их. Ладно, сейчас разберемся. Весы электронные. А, еще одна зарядка. Видать, одни на весы, а одни сюда, на эту табличку, на табло. Зараз ящик уберемо і подивимося, що воно. Віси, я купив віси на 600 кг. На 300 я не брав, на 300 маленькі. Почому маленькі? Тому що якщо е, важить свиноматку нормально, от F, допустим, 2-3 роки буде, якщо її важить, здавати чи ще щось на 300 килограмм не візьмуть веса. поэтому надо 400 хотя бы 400 400 кілограмових немає, есть 600 кілограмові И на тонну. Я взяв 600 кілограмові. Вот именно ці весы на 600 килограмм. А тут тоже здесь. А, включается, Да. А де написано, що вони на 600 кг? Інструкція. Розмір самої площадки 50 на 60. Ну, міряти не буду. Зараз подивимося. серийний номер 600. Ну, є на 150, на 300, на 600 і на тонну. Ну ті, коротше, на 600 у мене. Це я брав на 600. Ціна на 600 кг весов. 1000, ой, 3600. 3700. 3700, коротше. А, от ж є. Максимальный вес, ось. максимальный вес 600 кг. вот, Макс вес 600 кг. Проверяем, чего они вообще роблять у нас или нет. Включаем тута, Сигнал пошел, включаем тута. Сигнал пошел. Что там? Ну, да. Нулі? О, нулі. Важим плоскогубці. Що, 400 грам, да? Нічого собі. А ну фаркоп скільки буде важить. Вес фаркопа. вместе с этим, с крепежами. Сколько? 8 килограмм фаркоп, да? 8 килограмм фаркоп. Цена фаркопа, если считать вместе с заглушкой, она идет 200 гривен. Если считать болты и шайбы, тоже 200 гривен. То есть выходит все 3050 гривен. Фаркоп на мою машину 3050 гривен. 3050 гривень. Так, 2650, а если с заглушкой и с этими, плюс 400. 3,050. 3050 гривен. Так, віса, все, все показує. А ну мене покаже, скільки я. Постав на пол. Зачем я отак що? Ось отак, скільки? Розудітий. 90, ну 92 килограмма. Ну чистый вес мій 89. В последнее время поправився. Коротше отак. І все. Тепер я можу взвішувати і в 6 місяців, і в 7. Поставив вам табу, збив на нулі і взвішив. Не треба бігати, ото этот. І вам видно, я тут свободно ставлю площадку, нічого мені не мішає, ніяка палка, дуга і так далі. Не пожалів я денег. А хотів взяти на 300 кг, потім думаю, опять потім шукай віси, якщо немає ні в кого на більше, ніж на 300 кг, я думаю, де їх брати. А так взяв, так треба, свиноматку чи що. Оп, і все. Віса робочі на 600 кг. Все хорошо і все прекрасно. Дуже довольний. А це, мабуть, сумочка шпідник, да? Вік. Під що? Ну да, получается, що вот так. А, так тут. О, так тут все вже продумано. А я думаю, що воно... А, точно ж, да. Ось так. Та так, та не так. Ось так. Ось так от. Ну це, понятно, що треба вбирати. примеру, если це убрать, а, включать на ощупь, да? Получается. Все, пожалуйста, работайте. А як же їх включати? Дірочку вирізати ножницями. Та ні, вік, затрудненько. Ну, ну це заново розпечатати, включити. Ні. Воно аж з тильної сторони. Та це щось не так. Ось воно збоку. Ну воно що це, ощутимо ж таке. Коротше, сумочка є, чехольчик. І самі віса. Не знаю, по ціні я дивився, є і 9 тисяч, і 10, і 12, і 15, і 20. Так як мені треба площадка побільше, щоб, допустим, якщо важиш, заїхав зразу на площадку, ну то дуже для мене дорого. Я взяв і так, я вважаю, я думав, взагалі купити на 300 кг, 300 кг можна взяти за 1700 за 2. Ну, я взяв за 3. Ну, коротше, за почти 4. Якщо з доставкою, з усім, ну вони того стоять, я думаю. І ну, пригодяться мені. Не буду вже з тими вісами. То роблять, то не роблять, то глючать, то не глючать, то не мог зважити сімімісячного нормально. А це тепер вже чітко, конкретно поставив площадку, зважив, показало, що як і все. Так що такі, друзі, діла. Купив, показав, поділився. Прицеп потім зробив, як уже виїду, чи поїду по макуху, чи куди перший раз в своєму житті зі своїм прицепом. Покажу вам, що і як. От такі у нас обновки, от такі у нас покупки. Ласточка вже хоче сюди залетіти, а я тут мішаю її. Ось вона, гоце, жевжечка. Так що такі, друзі, діла. Всім спасибо за внимание і всім пока.